Тема 815. Гламакс предлагает купить долю в бизнесе франшизы «Вилка-ложка». Екатеринбургские предприниматели, объединенные социальным проектом «Гламакс». 2015 предлагают всем жителям России, кто хочет иметь свой бизнес, но не имеет достаточных средств и опыта, принять участие в новом проекте совместной покупки прибыльной франшизы для получения своей доли в бизнесе, получения стабильной прибыли и участия в развитии отечественной сети быстрого питания. Какой бизнес самый надежный? Самый надежный бизнес при любом состоянии экономики страны и уровне платежеспособности населения – это обеспечение населения питания потреблением. Ведь когда рубль падает и человек начинает экономить на всем, от еды он отказывается в последнюю очередь. С другой стороны, открыть кафе или ресторан без особого опыта очень трудно, а без огромных денежных вложений вообще невозможно. На создание любой точки общественного питания нужны как минимум несколько миллионов рублей, аренда, отделка, зарплата персонала, закупка продуктов питания. Есть варианты дешевых франшиз в сфере питания, это кто такие? Выносные или выездные точки, которые могут предлагать ограниченный ассортимент еды, кофе, пирожки, мороженое, иногда вареная кукуруза или жареные каштаны. Но из-за ограниченности ассортимента и сильной зависимости от погоды доход такие точки могут приносить нестабильно, что в итоге может привести к разорению и закрытию бизнеса. Вот и получается, стабильный и успешный бизнес простому человеку не по карману, а то, что по карману, может являться рискованным вложением денег. Как стать совладельцем крупнейшей сети быстрого питания? Прочувствовав такую ситуацию, екатеринбургские предприниматели решили помочь простым россиянам и соединить прибыльность крупных сетей сферы питания с ограниченными, но массовыми, возможностями простых людей. Каким образом? А организовав покупку франшизы известного бренда в складчину, почему франшизу? потому что это уже отлаженная схема бизнеса с просчитанными экономическими показателями. Подробнее предложения екатеринбургских предпринимателей вы можете посмотреть в этом видео. Франшизу может купить юридическое лицо, например, некое ООО. Учредителями ООО могут выступить несколько человек, вложив свою долю уставного капитала от 1%. Если под крылом ООО соберется человек 50-100 и каждый внесет свою долю в уставный капитал 100-200 тысяч рублей, такое ООО уже может вложиться в покупку серьезной проверки проверенной франшизы. Екатеринбургский Гламакс предлагает купить франшизу новосибирской сети быстрого питания «Вилка-ложка», которая работает в России с 1997 года. Зарекомендовала себя как успешно развивающийся бизнес в сфере экологически чистого разнообразного отечественного питания с демократическими ценами и быстрым обслуживанием, и которая недавно начала продавать свою франшизу. Кроме того, это отечественная компания, которая своим существованием развивает отечественных производителей. Для покупки одной франшизы вилки-ложки потребуется 10 миллионов рублей. Это аренда помещения, оборудование и мебель, зарплата персонала и прочие вложения. Просчитанная и проверенная на практике экономика бизнеса гарантирует прибыль с одной точки как минимум 450 тысяч рублей ежемесячно. Информация с официальной страницы Вилки Ложки. Вилка Ложка.com Franchising Geconomica Proctor за год получается 5-4 миллиона рублей. На самом деле прибыль может быть и больше. Екатеринбургские предприниматели посчитали прибыль одного ресторана «Вилки-ложки» в своем городе. Получилось не менее 600 тысяч рублей в месяц. Поэтому окупаемость бизнеса может составить 1-2 года. Ваша прибыль в вилке ложки, если учредитель внес в уставный капитал компании, купивший эту франшизу, 100 тысяч рублей, он может рассчитывать на ежемесячную прибыль 6 тысяч рублей. Если внес 200 тысяч рублей, будет получать ежемесячно 12 тысяч рублей. А если внес 1 миллион рублей, то будет получать 60 тысяч рублей. При этом он еще будет являться совладельцем бизнеса и если захочет, сможет в дальнейшем продать свою долю. Таким образом, вы сможете принять участие в проверенном прибыльном бизнесе, не рискуя большими деньгами и получая стабильную прибыль. Если вы скажете, что прибыль 12 тысяч рублей ежемесячно на вложенные 200 тысяч рублей, это слишком мало, то это все равно больше, чем купить франшизу за 500 тысяч рублей и разориться. И это даже больше вложений денег в банк. Сколько в банке вы сможете получить на 200 тысяч рублей? Максимум 20 тысяч рублей рублей за год. А здесь вы заработаете 12 тысяч х 12 144 тысячи рублей за год. Кроме того, если подобный опыт будет развиваться, вы сможете вкладывать в бизнес еще больше денег, покупая доли в других проверенных франшизах, и будете получать не 12 тысяч в месяц, а, например, 120-240 тысяч в месяц. И это, без нервов и не меняя привычного образа жизни, ведь вам не придется самим заниматься становлением управлением и управлением бизнеса. Вы будете просто инвестором, стоящим на берегу и ожидающим прибытия прибыли. Для того, чтобы принять участие в этой программе, вам необходимо выполнить действия, описанные на странице. Glomax 2015 Report Folio Items VL